Merhaba arkadaşlar, kanalımıza <laughs> tekrar hoş geldiniz. Evet. Bugün Pangea var. Evet, Pangea izliyoruz. Turkish Airlines reklamı galiba, bilmiyorum. Evet. Ama galiba. Evet, videoya gidelim. Girelim. Evet. Ama gerçek Kürt Evet's Bild Başka Ah, Morgan Freeman! Okay, okay. Efsane ya. Nice. Okey, Türk... Um... Oha, bütün dilleri var ama. <laughs> okay, let's go. 300 million years ago, there was no Africa, Asia, Americas, Asia, Americas, Asia. Just one big supercontinent. Pangea. And today, there is still a force connecting those divided by distance says... Reversing millions of years of drifting. Making far feel close. Bringing there to here. Turkish Airlines. Okay, Pegasus. Pegasus Peg, Peg Pangea, pardon. Hiçbir e, şey anlamadın değil mi? Ha? Sessiz kaldı. Yani. Ee, iyi. Anlamadım diyor gerçekten. Yani reklam. Çok, çok kısa. Evet. Reklam. Ee, yani bilmiyorum. <laughs> Biraz yani çok konuşmak istemiyorum. <laughs> Ama iyi iyi iyi. Yani <laughs> ben daha fazlasını bekliyorum ama yani e... Heh, evet böyle işte bir dahaki sefere görüşene kadar. Barış.